assalomu alaykum biz mana qabr qo'rg'onlarni qidirib olmos qishlog'i ariqbo'y mahallasini tepasidagi tog' past tekisligida mana shunaqa qoyalarni ham ko'rdik bir nechta qabr qo'rg'onlarni ham ko'rdik bu manimcha bu qoyalar sel natijasida bo'lgan bu sel natijasida hosil bo'lgan bu selxonani o'rniki mana ko'rishinglar mumkin bu yoqqa yuringlar mana juda ajoyib qiziq narsalar bor mana chiqamiz ozgina qiynalyapmiz chiqishga qoya qoya sel natijasida urilib o'pirilib tushgan nihoyatda ajoyib shaklda ehtiyot bo'lasizlar mana bu yeri qanaqadir bir chuqurchak hosil bo'lgan hushyor bo'lamiz mana ko'rishingiz qoya mana bu yerda qanaqadir nimanidir izi bor o tepada ko'rgan bo'lsangiz nimanidir izi bor hali qoya ko'chib tushganmi nimadir bo'lgan negadir qoyani qora tusda qoya qoya qoraygan nimadir metal bormi tarkibida uni endi biz bilmadik qora qoya biz endi buni aytishimiz mumkin qora qoya deb atashimiz mumkin mahalliy aholi tilida sel ichida paydo bo'lgan bu tarafi ham xuddi shunaqa o'rtasidan siylab oqib o'tar ekan mana ko'rsatamiz bismillah mana bu ajoyib nihoyatda bir ajoyib manzara qanday toshligini bilolmayapmiz lekin haligacha mana orqa tarafga o'taylik mana ko'rishinglar mumkin bu qora qoya deydi buni bormasdan turib ajoyib boshqa taraflarda bunaqa shakldagi tosh qoyalar yo'q mana faqat shu yerda uchratishimiz mumkin buni mana tavakkal yana ikki bu mana bu buni adashmasam arxeologiya tilida ungur deb ataydi ungur Ingurlar bular ana davom etamiz ketdik aylanasi ko'rinyaptimi buni aylana aylana shaklidagi narsa mana yumaloq shaklda qurilgan yumaloq shakl doira shaklda toshlar bilan terilgan и e, o'rtasida ham yana bitta kichkina aylana borligi aniqlandi yaqinroqqa olib keling mana o'rtasida ham mana toshlar bilan terilgan kichkina aylana mana kichkina aylana o'rtasi I yana bitta aylana toshlar bilan i katta aylana bor ekan Bir ikkita shunaqa hudud aniqlandi hozircha ikkita yana xudo xohlasa mana boshqa hududlari aniqlashga harakat qilamiz biz mana 3-chi shunaqa aylana shaklidagi qo'rg'onni topdik o'rtasida toshni to'plantirib qo'yilgan ekan o'rtasida o'rtasida tekislangan tekis toshlar bor bu nihoyatda katta o'n metrdan katta iyni bo'yi ham shunaqa bir xil aylana shaklda ko'pchiligi tekislangan toshlar bular bu qabr qo'rg'on buzilib ketgan qabr qo'rg'on assalomu alaykum yana bir bor bu to'rtinchi qo'rg'on yana bir qo'rg'onga duch keldik bu ham ayrini shaklda toshlar tekislangan toshlar uchraydi asosan har xil toshlar uchraydi bu yerda bu ham bir qo'rg'on ayrını shaklda yana bir yangisini uchirtamiz degan umiddamiz mana bu yerda qanaqadir o'ra bo'lganmi degan taxminda tak bizda mana bu tosh jam qildi hozir mana bu ikkita tosh и ana bu tosh manimcha qo'rg'onga kirish qismi bo'lishi kerak mana bu yerdan kirilgan qo'rg'onga mana shu yerdan qo'rg'onga kirilgan nihoyatda katta ini bo'yi 10 metrdan ko'p ketdik davom etamiz qo'rg'onni ham uchratdik bu qo'rg'on bizni hayratga oldirgani o'rtasida markazida katta silliqlangan usti tekis arsang tosh arsang toshni yon atrofi qoraygan shaklda qoraygan bu ham aylana shaklda e, kirish qismini qayerdaligini lekin aniqroq olmayapmiz mana bu tepalik mani juda ajablantirdi chunki bu tepalikda qora tosh hammasi qirralik hammasi mana bunaqa shaklda hammasi mana hammasi ingichka mana bunaqa shaklda mana hammasi nimaga bunaqa man tushunmadim faqat shu tepalik shu qoya shunaqa shaklda ekan mana ahamiyat berayotgan bo'lsangiz yumaloq shakldagi mana juda ajoyib mana bu tarafda ham bor juda ko'p mana man ketyapman hozir pastga tushib nihoyatda qiyalik mana hozir og'aynilar bittasini yaxshisini topibdi shuni ko'rgani ketyapman hozir mana pastda yana bittasi bor ekan ayol mana yettinchi qo'rg'onga ham keldim mana ko'rishinglar mumkin bunda to'xtamaymiz unaqa bizga asosiy butuni kerak bizga ko'proq zarar yetmagani kerak mana bu yer juda xavfli tushishga harakat qilaman ehtiyot bo'lib oyoq kiyimlar ham yirtilib ketdi juda ham boshqacha manzara hosil bo'lgan betlarda hayron qolish mana bu toshlarni ko'ringlar katta katta xarsang toshlar hozircha shu yerda hozir sizlarga bitta sirli narsa ko'rsataman bunisi undan ham zo'r undan ham ajoyib aka yaqin kelib qoldim mana mana o'sha mana aytgan joy Bunu nima deb o'ylashingiz mumkin bu ham aylana shaklda o'rtasida katta xarsang toshlar bor buni men aytchimki, balki mezerlik davri topilmasidir, balki ehtimol bu ibodatxona vazifasini bajargan bo'lishi mumkin chunki o'rtasida sallaqlangan tosh mavjudda qanaqadir qurbonlik o'tkazilganmi qaysi davrdaki lekin noma'lum tusha tusha qolaylik qayerda ha u nariroqda yana bittasi bor assalomu alaykum mana oxiri ham qo'rg'onlar juda ko'piga duch keldik qo'rg'onlarni eng kattasini topdik bir taxminan 70% butun holatdagisini topdik atrofi qanaqadir o'tlar bilan qoplangan mana bu kirish qismi bo'lgan mana bu xarsang tosh bu kirish qismini yopib turgan sal uzoqroqdan olib turing mana bu kirish qismi tosh bilan to'lgan mana bu yer gumbaz simon bo'lgan gumbaz sil natijasida yoki inson qo'li bilan qulatilgan ekan gumbaz olib keling kamerani mana mana bu kirish qismi bu yerda qanaqadir yovvoyi hayvonlar tunab qolganini ham bilishimiz mumkin mana yovvoyi hayvonlarni tezaklari ham uchraydi ichkarida oyoq izlari bu nihoyatda katta aylana shaklda qanaqadir bu tosh davriga oid bo'lishi mumkin balki mezolit davriga oid balki ehtimol zardushtiylik davriga oid zardushtiylik ibodatxonasi bo'lishi mumkin lekin buni bilishimiz uchun bu toshlarni buyoqqa olishimiz kerak lekin buni imkoni yo'q bu yerda anchagina tosh gumbaz ichkariga zalga qulagan katta katta o'rtadagi xarsang toshlar gumbaz tepasida turgan yumaloq shaklli i bu yana qadimgi diniy e'tiqodlar uchun ibodatxona vazifasini ham bajargan bo'lishi ehtimoli mavjud mahalliy aholini fikrlariga qaraganda cho'ponlarni fikrlariga qaraganda bu yer pakana insonlar uchun qarorgoh sifatida o'tagan degan qarashlar mavjud yana bir ovchilar mahalliy ovchilar havaskor ovchilar cho'ponlarni fikrida mo'g'ul kapa mo'g'ullar davrida qo'nalg'a vazifasini bajargan degan taxminlarni kuzatiladi mana bu yerga qarashingiz mumkin mana mana bu xarsangni ko'rasizlar mana bu xarsang bilan tekislangan bu xarsang juda katta xarsang endi hozir buni diametrlarini kenglik enini o'lchab ko'ramiz mana mana shu toshdan o'lchaysiz zo'r bu zo'r o'lchatdik aka e bu yoq shimolmi shimol bo'lsa bo'ldim uni endi hojiga muhammad komil og'ayni ko'ringchi yo birinchi eng katta nimasini uchaylik mana oxirgi toshgacha mana mana shu yerga keldik yigirma metrmi ko'ringchi o'ttiz metrmi mana ichini qarani dum bo'loq aka qoraga nechi metr ko'ringchi o'n uch o'ttiz qani o'n uch o'ttiz o'n uch metru o'ttiz santimetrmi o'n uch o'ttiz abror bunaqasiga endi bu yoqqa yur lekin asl bu undan ham butunlari bor shu oxirgi toshgacha qo'ying ko'rinib turgan qayerda endi masalan mana shu o'n bir aka bu yog'i mana bu to'y kuchga ko'tara olmaydida o'n bir endi hozir shu yerda o'tirib turing bundoq oshirib o'ting og'iz o'lchang mana tayda toshirmagan holda uch kishi uch kishi umuman ko'tara olmaydida qarang ana haqiqatdan mana mana bu dumaloq olgan ekan qara terilgan mana bu yerni qarang mana bu yerda mana mana tavakkal mana bu toshni olgan mana bu dumaloq ketgan ekan mana mana bu yerga yaqinroqqa keling Ovozni o'lchaylik. Mana tavakkal ali. Ey abro. Yaqinroqqa keling ovozni o'lchaylik. Mirjalol qaragin, mandazalab ketgan ekan do'ngloq. Mirjalol yozasizmi? Mhm. Abro yaqinroqqa keling og'zini o'lchaylik. Bosh qirroqqa qo'ying. Mirjalol keling abrodan oling. og'zini o'lchaymiz. Qancha chiqyapti? 50 50 santimetr og'zi og'ziga kiraverishga qo'ying uzunligini o'lchaymiz mana bu qarsangi 70 santimetr 1.70 1.70 santimetr 1.70 xo'sh qayerda aylanib o'tirdingiz mana nima aylanib ketganman bir joyga keling hali oling mana ko'rsatamiz mana bu tosh mana mana bu tosh katta xarsang mana bu xarsang mana bu xarsang ko'rib telefonda chiqsin keling olib mana bu katta xarsang mana katta xarsang atrofi mana aylana shaklda mana shu iz bo'ylab yuraman mana katta xarsang mana katta xarsang mana xarsang katta mana yana katta xarsang mana iz bo'ylab aylana shaklda olib qo'rg'onni buni qilamiz mana shu yerda tugaydi ikkislangan bu tosh mana nihoyatda mustahkam mana bu yerlar ham inson qo'li bilan tekislanib taroshlangan mana tog'dan tushib kelayotdik qaytyapmiz bu yoq kishim shopirlar ishlarni bitirib qaytyapmiz bu yoq qoldi mana shu qiyinchiliklarga uchrayotganman yo'l topishlarda mana shunaqa qiynalib qoldim